tengo la suerte de vivir enfrente del metro, ¿vale? Entonces en, ocasiones pues mm, lo cojo, pero ahora pues eh, debido a la proximidad de la gente eh, y yo que soy eh, sanitaria podría contagiar a los demás, pues veo mucho más seguro para la población que yo circule en mi vehículo individual.